बसमीम असलकम नाजरीन कराम आज हम एक नया मौजू आपके पास लेकर आए हैं ये मौजू है देहाती और गांव के जो खातन हैं उनकी माली मामनत कैसे की जाती है और इसका बेहतरीन ज़रिया जो है वो इमदाद बहानी है तो इस मजमून को मेरे ख्याल से सब के लिए फ़ायदा मंद है देही खातन का जो देहत जो खेतों में काम करती हैं उनके जो है मुश्किल को दूर करने और माली फवायद पहुँचाने के लिए इमदाद बहमी के ज़रिए मदद ली जाए मौजूदा अवामी हुकूमत ने ये यही ज़िंदगी की बेहतरी और तरक्की के लिए अपनी तोज्जो और तोानाया मरकूज कर दी हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ज़रात पेशा अफराद की अक्सरियत है ये बात शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि कौम के खुशहाली और पेश रफ्त इसके वसाइल को तरक्की देने के अमल का दही तरक्की और खुशहाली से गहरा ताल्लुक है जब तक दही आबादी नाखानदा और सादा लो है इसके मैार ज़िंदगी की सतह बहुत नीची है और वो ज़रात की जदीद तकनीक इख्तियार के बगैर का कर रहा है मवेशी पालने पोल्ट्री फार्मिंग डेयरी फार्मिंग और माहीगिरी वगैरह में दिलचस्पी कम लेता है मार्केटिंग की जदीद तकनीक अख्तियार नहीं करता हकीकी मानों में दही तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती ये तमाम फवाद दूसरे बहुत से फवाद फ़ायदे इमदाद बहमी के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं दर हकीकत देही तरक्की का इहसार ही इमदाद बहानी पर मुनसर है और तकरीबन दुनिया के सभी ममालिक जो है देही तरक्की के लिए इमदाद बहमी से मदद दे रहे हैं और वह इसमें कामयाब हैं <clears throat> बाबर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दही मीशत से इमदाद बहानी को मुमकिन हद तक फुर्सत देकर ही दही इलाकों से भूख व अमराज बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल को हल करना मुमकिन हो सकता है इमदाद बहानी की कोई हद नहीं होती ये दुनिया के दुनिया के ममालिक के तमाम लोगों के लिए पाँव वो शहरों में रहते हों कस्बों में रहते हों या में रिहायश पजीर हों या देहात के मकीन हों या छोटे गोट के बाशिंदे हों सबके लिए एक तौर पर काबिल अमल है छाछरों मिट्टी डिपलो जैसे दूर दराज सहराई इलाकों और कोहिस्तान के दुशवार गुजार इलाकों के गरीब आवाम के लिए इमदादी बहानी एक पैगाम है उनके साथ ताउन के मानी ताकत और तोानाई है और सिर्फ यही वो चीज़ है जो मुनाफा बख्श और मुफीद हो सकती है जिससे खुद उन्हें बड़े फायदे पहुंच सकते हैं सनतों के क्याम की कोशिशों के बावजूद अब भी यह हकीकत बरकरार है कि पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है और इसकी इस मुल्क की आबादी की भारी अक्सरियत देहातों में रहती है लिहाजा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के देहात दही आबादी की ज़िंदगी में इमदाद बामी के असूलों पर अमल करके वसी मौाक़ मौजूद हैं ज़रात पर खसूसी तोज्जो से मुश्तर इकतदी मफाद है तो यही जिंदगी की तरक्की का राज भी इसी में पोशीदा है इस एतबार से देहात तहरीक इमदाद बहानी को राइज करने और इसके बका के लिए इंतहाई मौजू मुकाम हैं बशर्ते के इंतहाई एहतियात के साथ देखभाल और निगरानी और मुनसिफाना तरीके से इस पर अमल किया जाए कर्ज एक अहम शोबा है जो इमदाद बहमी को संभालता है चाहे ले, लेकिन यही भी जिंदगी की हकीकी तरक्की के लिए हमें कर्ज के मराहल से आगे जाना होगा कर्ज का अमली तौर पर जेर निगरानी फार्मिंग और ज़रूरी पैदावार की मार्केटिंग ज़रूरी पैदावार की प्रोसेसिंग बेहतर कीमतों के असूल के लिए मार्केट के महल वकूफ़ नकल हमल जरिए पैदावार का जखीरा करने के लिए गोदामों की तामीर अशिया सर्फ की दस्तयाबी जरिए अशिया की किसान के घर तक बहम रसाई की यकीन दहानी से गहरा ताल्लुक है घरेलू सनतों दस्तकारियों डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग और मवेशियों की अफजाइश के शोबों को काश्तकारों के फायदे के लिए राइज किया जाना चाहिए जब तक दही इलाकों की मीशत को पूरी तरह मुनजम नहीं किया जाता देहात से गुर्बत और कर्जों के बोझ का खात्मा मुमकिन नहीं हर <clears throat> नसरपुर रानीपुर हाला ठट्टा सेवन शरीफ और मुतद दूसरे इलाकों में दम तोड़ती हुई घरेलू सनतों और दस्तकारियों को इमदाद बाहमी के जरिए सहारा देने और उनके तरक्की देने की ज़रूरत है देहात के दस्तकारों को पैदावार के जदीद तरीके इख्तियार करने और जदीद आलात इस्तेमाल करने की तरकीब देनी चाहिए दही किसानों सनतकारों को बड़े पैमाने पर तजारत के इकतदी फ़वाद बहम पहुँचाने के लिए इमदाद बाहमी की बुनियादी काम माल की फरहमी दही तैयार शुदा अशिया की फरोख और कर्ज़ों की फरहमी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए उन्हें एक अशिया की तलब में आने वाले तब्दीलियों और नए डिज़ाइन और पैटर्न इस्तेमाल करने की ज़रूरत से आगाह रखा जाना चाहिए दही इलाकों के मौजूदा समाजी इकतदी और सकाफती ढांचे के पेश नज़र इमदाद बहमी के दही इलाकों को बेहतर तौर पर तरक्की दी जा सकती है क्योंकि यह तहरीक मुनाफे पर नहीं बल्कि खिदमत पर यकीन रखती है और रखना भी चाहिए ये तहरीक इंसाफ आम करने पर यकीन रखती है एहतसाल पर नहीं ये तहरीक मुश्तर भलाई पर यकीन रखती है इनफरादियत पर नहीं ये तहरीक बनी इंसान के बुनियादी इतिहाद पर यकीन रखती है इम्तियादात पर नहीं ये तहरीक आलमी भाईचारे पुरमन कोशिशों पर यकीन रखती है खसूबियत और गुरोबंदियों पर नहीं ये तहरीक कमजोरियों की मदद के लिए ताकत के उसूल पर यकीन रखती है ज़ाती मफाद पर नहीं ये तहरीक कमजोरियों की मामनत और उन्हें तरबियत देने पर यकीन रखती है ताकतवरों की चौधराहट के क्याम पर नहीं ताकतवर ही कुर्बानी दे सकता है मसरतें उसे हासिल होती हैं जो कुछ देता है ताकि सब तरक्की कर सकें और इस तरह सब खुशहाल हो सकें इमदाद बहामी की मुनज़म तहरीक कौमी मीशत को ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल करने में मददगार साबित हो सकती है ये तहरीक सिर्फ काश्तकारों और दही इलाकों के लोगों की हालत बेहतर बनाने और उनकी तरक्की व खुशहाली के लिए नहीं बल्कि मुल्क के तमाम तबकों के बहबूद और तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकती है जरिए शोबे में जिन मामिन सनतों को इमदाद बहमी की तहरीक में शामिल किया जा सकता है उनमें हैंडलूम कपड़े की बुनाई चमड़े की रंगाई पापोश साजी खेस और शाल तैयार करने खिलौने बनाने और जरदोजी के काम रली बनाने और दूसरी बहुत सी सनतें शामिल हैं जिन्हें काश्तकार मामिन पेशों के तौर पर इमदाद बामी की बुनियाद पर अख्तियार कर सकते हैं काश्तकारों की आमदनी में इजाफे का एक दूसरा अहम जरिया उनके पैदावार की बेहतर मार्केटिंग हो सकती है काश्तकार और हकीकी खरीदार के दरमियान इतने लोग होते हैं कि काश्तकार को खरीदारी अदा करता रकम का पचास फीसद हिस्सा भी बस मुश्किल मिल पाता है ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है इमदाद बहमी पर मबनी मौसर मार्केटिंग के निज़ाम के जरिए ही इसकी रोकथाम की जा सकती है आइए हम बाहमी ताउन से काम करें ताकि गांव तबाह ना हो हमारी दही जिंदगी पुरमसरत और सत सेहतमंद जिंदगी बन जाए यही आवाम तालीम याफ्ता हों और उन्हें रोजगार के बेहतर हों तो इन मैं समझता हूँ कि अगर इस दही इलाकों के लिए अगर गौर किया जाए खास तौर पर सिंध के दही इलाकों के तो उनके लिए अगर इमदाद बहमी के ज़रिए उन पर मदद की जाए तो ये है सिंध तरक्की कर सकता है उन देहातों में खुशहाली आ सकती है तो मैं समझता हूँ कि अरबार में अख्तियार इस तरफ ख़ास तौर पर तोज्जह दें और ये एक भलाई का काम है मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तो आइंदा आपको इन मेरी वीडियो मिलती रहेंगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू